Eine Wendung für heute ist nichts für ungut. Was soll das bedeuten? Nichts für ungut, aber das Kleid steht dir nicht. Nichts für ungut, aber wie gesagt, eine Klamotte steht dir nicht. Also du siehst in dieser Klamotte, in diesem Hut, in diesem Mantel nicht so besonders attraktiv aus. Nichts für ungut, sagt man zu jemandem, wenn wir, wenn wir jemandem sagen möchten, was nichts besonders angenehm und nett für die Person ist. Also mit diesen Worten warnt man, warnt man jemanden, dass etwas Unangenehmes kommt. Ja, das ist eine Warnung. Ja, pass auf, ich werde etwas nicht besonders nett, nichts Nettes für dich sagen. Vorsichtig. Ein Beispiel. Du willst von mir Geld leihen. Ja, du willst von mir Geld leihen. Nichts für ungut, aber ich aber ich werde dir kein Geld leihen. Ich habe gehört, dass du schon mehrmals Geld geliehen hast und nicht zurückgegeben. Also, ich muss Nein sagen. Nichts für ungut, aber ich muss mir ihren Ausweis anschauen. Ich vertraue ihnen nicht. Sie, sie wollen etwas mehr etwas von mir zum Beispiel, ja. Geld leihen auch schon vielleicht äh, ja, eine pri private Sache erledigen ja, und also jemanden nach, nach Hause reinlassen. Und ich kenne die Person nicht und ich, ich möchte wissen, wer das ist. Also ich warne diese Person. Okay, bitte nehmen es mir, nehmen es mir nicht übel. Das wäre eine äh, ähnliche äh, Bedeutung. Aber also nichts für ungut. Ich möchte wissen, wer sie sind. Also zeigen sie ihren Ausweis. Ein anderes Beispiel, du hast für mich äh, ein Mittagessen gekocht. Was auch immer. Ja, vielleicht, äh, also ich persönlich esse alles. Ja. Ich habe kein, kein Problem damit. Aber äh, jemand für, hat etwas gekocht und das schmeckt mir nicht. Ja? Oder diese, jemand isst kein Fleisch. Oh, das wäre ein gutes Beispiel. Jemand isst kein Fleisch und bekommt eine Fleischspeise und sagt, und der, die, die Person sagt zum, äh, zum Kocher, zum Koch oder zum Küchen, nichts für ungut, aber ich werde das nicht essen. Alles klar? Okay. Danke. Tschüss.